pea ligra we mari alwe makwe o kararamri esu si yuga harome ku waru ba wi manigi chi simi bale pea benile napu ko ame ko are raramri lige bile barco chi himole alwe raramri lige simi bale ale we kario chi niraga capernaumi anilichi pea le ba ichi ba huniga hu ale we kario chi capernaumi machonle biji barkochi mochiga yengichi alwera lamri. Table nare esusi alwera lamri yuga. Asirga wagme ekai lile, lige weopchea lile ba wi ale barkochi. Napu lige mawe limne yenga alue barko asga maligi o usani kilometro we limna ale ba moba. Lige alue makweoka esusi yuga harme, etele susi naka enagchi ba ichia mobka. napurigawe echi amobaneraga enale baichi kachi. Lige we majale subabga al wema Lige Ligue esusi carrega anele. Penehu. Tase mahawa. Liko matable mahale al lamri. Bayele napuriga momra esusi ale barcochi al raramli yuga. Ligue peyati neraga masebale alwe barco ale huecar